қарлығаштың әңгімелері арнасына қош келіпсіздер сіздермен бірге қарлығаш сүлейменқызы осы арнадағы әңгімелердің авторы бүгін сіздермен жаңа туындыны бөліспекпін жездеме ғашықпын әңгіме өмірде кездесетін естіген көрген дүниелерден менің сипаттауыммен жазылған ендеше қабыл алыңыздар толық нұсқасы отбасы бақыты бәрінен жоғары тұрады екен бұрындары естігенде аса мән бере қоймап едім алайда өзім оны жақында ғана түсіндім мұндай жағдайды бастан өткермесе мүмкін әлі де түсінбей жүргендер болуы ғажап емес сәл болмағанда өз әпкемнің отбасының шырғын бұза жаздадым иә барлық адам қателеседі ғой алайда мен қателескенде де оңбай қателік жасадым менің оқиғамды естіген адам да мені жек көріп қалуы әбден мүмкін бірақ мен оған лайықтымын өзім де өзімнің жасаған қылықтарымды ойласам оңбай қателік жасағанымды есіме түсірсем өзімді жек көремін қалай ғана жер басып жүрмін деп жазғырумен келемін оқиға қалай болғанын бастан баяндап берейін қалай болды дегенде де басқа басқа мен бейбақ өз жездеме ғашық болдым ғой басқа адам таппай қалғандай дәл ғалымға ғашық болатындай мені жын ұрды әпкем момын ақкөңіл жан еш арамдығы жоқ өте аңғал сенгіш келген ал мен өз туған әпкемнің сол аңғалдығы мен момындығын пайдаландым раушан үйде де бәріміздің жағдайымызды ойлап бәрімізге көмектесіп жүретін ал мен одан бес жас кішкентай едім сондықтан да ол мені мектепте де өз қамқорлығына алып жүрді үнемі мектепке кетерде шашымды тарап өріп жинап беретін ал мектепте маған қандай да бір жігіттер тиіссе оңдырмайтын мен үшін олармен төбелесуге дейін баратын мені қызғыштай қорып мені ренжіткен қыз болса да бала болса да үнемі өзі сөйлесіп менен кешірім сұратып қоятын раушан жанымда жүргенде мен ештеңеден қорпай, алаңсыз өстім өзімді оның қасында еркін сезінетін едім мүмкін үйдің үлкені раушан болғандықтан да шығар оған сенім артып оған арқа сүйеп кеткенім анам да лайым раушанға тапсырып тұрады әй раушан мына сіңіліңе қарап жүр бұзықтық жасап қоймасын біреулер тиісіп жүрмесін деп жиі ескертетін ой анашым мен тұрғанда еш қам жемеңіз кім тиіссе де өзім ақ мойнын бұрап аламын деп күлетін раушан осы сөздері әлі күнге дейін есімде раушан батыл болып бойжетті ер мінезді келген әрі спортпен шұғылданатын аздап күресе де алатын мектепте ешқандай жігіт оның жанына жолай алмайтын өзі де үнемі сымданып, яғни шалбар киіп көршілер де оны ер мінезді болып өсіп келеді еркек жора деп те күлетіндері бар еді қазір ойласам оның бұлай өсуінің де өзіндік себептері бар екен ғой себебі анам марқұм төрт қызды қатарынан босанып барып бір ұлды босанған ал үйдегі үлкені раушан болатын оның өзін және де бізді қорғау мақсатында солай өсуіне тура келген екен ғой әкем мен анам ерте қайтыс болды ата анамыз қайтыс болған соң раушан бізді артта қалған бауырларын жетілдіру мақсатымен өзі жұмыс жасап бізді киім мен тамақпен қамтамасыз еткен болатын оқуға түсіп қосымша жұмыс жасап күн түн демей тыным таппай бізді киіндірді жеткізді өзі ескі киіммен жүрді ал біздер раушанның арқасында жоқшылық көрмей өстік талай жігіттер сөз салса да оларға келісім бермеген тіпті оны бірде алып қашпақшы да болған ал раушан болса олармен төбелесіп ақырында олар қашып кеткен өзі ер мінезді батыл болды әлі күнге дейін ер мінезділік қалмаған раушан бізді жетілдірем деп тұрмысқа кеш шықты шыққанда да дәл мен ұнатқан ғалымға тұрмысқа шықты ғалым да әпкемді жақсы көреді екеуі жарасымды ақшып. алайда ғалым көбіне оның шалбар киінгенін ұната бермеді ғалым әпшемнің көйлекпен жүргенін жақсы көретін ал әпкем болса көйлек кие алмайтын жездем үшін бірнеше күн киеді де артынан шешіп тастайтын ал мен болсам ғалымның сол қажеттілігін өзіме тартқым келді иә баста екеуі үйленбей тұрғанда мен қалымға есім кете ғашық болдым ол әжептәуір жұмыс істейтін көлігі де бар ұқыпты таза киініп жүреді оны бір көргенде ақ оған есім кеткен ол кезде дүкенде сатушы болып жұмыстадым ал ғалым мен істейтін дүкеннің бастығы яғни иесі болатын алғаш келгенде онымен танысып үлгердім мінезі салмақты еді онша мұнша қылтың сылтыңды ұнатпайтын бірден түсіндім оны келсе екен деп күтетінмін ол келсе оған қалай да болсын ұнасам екен деп әрекет етуші едім бірде әпкем өзінің тұрмысқа шығатынын айтып жігітімен бізді таныстырмақ болды кафеде отырғанбыз бірде ғалымның көлігі келіп тоқтады терезеден көре сала қуанып отырсам ішке кіріп келген ол раушанды құшақтап сүйіп гүл сыйлағанда төбемнен жай түскендей болдым әрине маған оңай тимеді Аптырап тұрып қалдым раушан менің түрімнің өзгеріп кеткенін көріп самал сенде бәрі дұрыс па деп сұрады а иә мен мен мен самал саған не болған сендер таныспайдыңдар деп сұрады ғалымға қарап тұрған мені көріп ғалым болса басын шайқап қояды жоқ танымайды екен алғашқы рет көруім екен деп қояды мә ол сөзді естіп одан бетер көңілім түсіп кетті мен байғұс оның алдында зыр жүгіріп көзіне түссем екен деп жүрсем ол мені көзіне ілмеген екен ғой а мен ғой ғалым ағай танымадыңыз ба не деп міңгірлеп көзім жасарып тұрған маған раушан самал сен оны қайдан танисың әлде араларыңда бір нәрсе бар ма деп сұрады жоға жаным мен бұл қызды танымаймын деді ғалым а бірақ есіңізде жоқты шығармын мен сіздің аруна деген дүкеніңізде сатушы болып жасаймын ғой дедім мен а солай ма сен мені көргенсің бе сонда мен қалай байқамағам деп тұр а ештеңе етпейді енді есіңізде болармын қанша дегенмен бөтен емеспіз ғой дедім де әпкеме қарап мен қазір келемін деп сыртқа шығып әбден жыладым өмірімде алғашқы рет ғашық болған апам болатын раушан маған бірнеше рет қоңырау шалып шақырып алды көзімнің ісіп кеткенін көрген ол тағы да шошып кетті менің көңіл күйім жоқ болатын мен асығыс едім құрбым ауырып қалды соған алаңдап тұрмын деп жылап жібердім де жүгіріп шығып кеттім артыма бір қарағанымда ғалым раушанның қолынан ұстап отырған екен оны көрген мен одан бетер ызаландым сонымен үйге барып әбден солқылдап жыладым кешке қарай келген раушан менен ауырмаған құрбымның жағдайын сұрап әлек мен өтірігімді жабу үшін оның жағдайының қиын екенін айтып қойдым раушан да оған алаңдап қалды сауығып кетсін уайымдамашы жаным деп мені жұбатып қояды уф жүрегім ай оған қалай ғана айтам мен сенің жігітіңе ғашықпын деп ол сампылдап қалыммен болған жағдайын оның өзіне сыйлаған жүзігін көрсетіп қуанып тұр оның мұндай қуанышты жүзін көрген мен оған ондай сөзді айта алмадым өзімнің ғалымға ессіз ғашық екенімді өзімнен басқа ешкім де білмейтін сонымен арада бір ай өткенде олар үйленіп тойлар болды тойда оны вальске шақырып алып әбден армансыз құшақтап мауқымды бастым ол болса менің құшағымнан сытылып шығып кете берді екі көзі раушанда болды менің сол кезде алғашқы рет өз әпкемнен өзінің күйеуін қызғануым басталды ішімді алай тырнап жатқандай күй кештім Жезден болғандықта әзіл шынымды араластырып ту жездешка не болды раушанды жаңа көргендейсің ғой енді ол сенің күнде қасыңда болады ғой балдызыңа да көңіл бөлсейші осындайда менімен де кіммен билейсің деп раушанға да естіртіп айттым сосын оны қайта құшақтап алдым раушан болса күліп қояды ал ғалым мен оны құшақтаған сайын өзін жайсыз сезініп терлеп кетті той біткенше оны қайта-қайта үйге шақырып тұрдым оның ата-анасы да бар бақуатты тұрады екен не бір құда балдар менің артымнан жүгіріп менің көңілімді табуға тырысып жүрсе менің екі көзім ғалымда есіл дертім жездемде ақ көйлек киген раушанның орнында өзім болғанда ғой деген ой да маза бермеді осылай өз әпкемді күндеуім басталды той біткен соң олар өздері еншілерін алып кетті ал мен болсам раушанның үйіне жиі барғыштап кеттім раушан да ойында ештеңе жоқ мен барған сайын қуанып бар тәттісін алдыма тосатын ғалым жұмыстан келгенде мен оның мойнына асылып алып құшақтап алсам да әпкем байғұс ештеңе байқамайтын ғалым менің ондай әрекеттерімнен ұялып менен алшақтап жүретін дереу раушанның жанына жетуге асқатын. ал мен болсам кекетіп ту осы раушанды күнде көріп жүрсің ғой жұрттың жезделеріне әуесім кетеді балдызы деп өліп кете жаздайды алдында құрақ ұшып жүреді балдызын қыдыртады деп тістелеп барамын оны естіген раушан болса иә ғалым сен самал екеуің барып деп қайтсаңдаршы мен сендер келгенше жақсылап мәнді жасап қояйын деді жаным сен де бізбен бірге жүрсеңші аздап серуендеп көңіл көтеріп қалайық деген ғалым оның алдында ұзақ тұрып алды жанынан шыққысы келмейді оны көргенмен қызғанып барамын раушанның ойы айнып бізбен бірге бармаса екен деп тұрмын раушанның ол кезде алғашқы баласына аяғы ауыр болатын ғалым раушанның аяғы ауыр ғой ол әрі бері жүріп шаршап қалады одан да үйде қала берсін біз тез барамыз да келеміз ғой дедім иә самал дұрыс айтады соңғы кезде жиі шаршап жүрмін деді раушан жаным сен ауырып қалмадың ба сені дәрігерге көрсетейік одан да білмеймін ол қалай болады екен деп раушан да ойланып қалғанда мен тө раушан асыра сілтемеші жүкті такси токсикоз болып тұрады ғой сен жолға көп шыға берме жолдан әртүрлі иістер шығып одан бетер жүрегің айнып құсасың одан қалса бензиннің де иісі жаман деп араласа кеттім А, иә, бірақ солай. Көшеге шықсам жүрегім айниды. Енді не дейсің? Сол үшін үйде бол. Жаным, мүмкін біз бармай-ақ қояйық, сен қасыңда болайық, деп қатын қасынан шыққысы келмей тұр. Уф, ғалым, барың келмесе оны айтсай, бір айтып қалған екенмін. Бопты, бармасам бармай-ақ қойдым, деп өтірік тымырайып кетіп бара жатқан маған Раушан. Самал, тоқта барып келіңдер жан маған бола уайымдама жан деп ғалымға қарады ғалым да сипалаңдап оған қайта қайта қарап өзіңе абай болшы бір нәрсе болса дереу хабарлас деп үйден әрең шықты мен деген қуанып кетіп көліктің алдына отырып алдым қысқа келген көйлегімді киіп шыққам жақында ғана алған көйлегім болатын ғалым маған қарап саған көйлек киген әдемі жарасады екен раушан да осылай киіп жүрсе ғой үнемі шалбар киіп алады маған шалбар кигені онша ұнамайды оның маған қыз сияқты көйлек киіп жүрген ұнайды деді оны естіген мен оның жанды жерін тапқандай болдым раушанға үйінде жүргенде ойын аянтып шалбар кигіздіріп қоятын шығармын ал оны көрген ғалым маған қызығып раушанға раушан сен де осылай көйлек киіп жүрші қарашы самалға сондай әдемі жарасып тұр дейтін болды менен көзін алмай ұзақ қарап тамсанатын шығады. ал раушан болса жаным саған айттым ғой мен көйлек кие алмаймын бала кезімнен шалбар киіп жүріп үйренгенмін дейтін ал сол күні көлікте отырғанда мен әдейі қысқа етекті көйлегімнің етегін тағы да жоғары көтеріп аппақ санымды жалтыратып оған көрсетіп қоятынмын ол алғашқы кездері менің ашық тұрған аяғыма қарауға ұялып теріс қарап қалатын кейінгеле тамсана қарауды шығарды екеуміз серуендеп жүрген кезде де маған ұрлана қарағанын байқап қалдым мен қарай бергенде көзін тайдырып үлгеретін менде іштей үміт пайда бола бастады арада айлар өте бастады мен әр аптаның демалыс күндерімді ғалымның үйінде өткізуді шығардым ғалымды көруге асығып тұратын болдым ал раушан болса жүктілігінің соңғы аптасында жүрген менің үйіне барғаныма қуанбаса мұңанбайтын себебі жүктілігінің соңғы аптасы ол үшін ауыр өтуде жиі ауырып қалатын мені өзі шақыратын болды мен барып оның үйінде тамақ жасап беріп жүретінмін раушан ауруханаға жатып қалған күндері ғалымды өзіме барынша қаратудың амалымен болдым еркек болса да оңайлықпен қарай қоймайтын тіпті менің оны ұнататынымды байқап та қойды маған бір күні самал сен сондай сұлу қызсың сені жақсы көремін әрі сыйлаймын сен өзіңе ертерек жігіт тауып алсаңшы мен сенің сезіміңді бағалаймын бірақ өзің де білесің ғой мен раушанды сүйемін олсыз өмір сүре алмаймын деді ғалым өзің де айтып тұрған екенсің онда мен де жасырмаймын мен саған ессіз ғашықпын мен сені жанымнан артық сүйемін мен сені ұмыта алмаймын деп ашып салдым олай деме самал мұны раушан естісе екеумізге қатты ренжиді раушан сендерді өзінің балалары секілді бағып осы күнге жеткізді сен оны құрметте деді иә оны білемін бірақ менің сезімім сен менің сезімімді бағаламайсың ба мен сені сондай қатты өте қатты сүйемін деп ернінен сүйіп алдымда да құшағыма тарттым ол мені итермелеп құшағымнан сытылып шықты да жоқ болмайды самал мен раушанды ренжіткім келмейді сен қайта бер мен өзім ақ тамағымды жасап аламын деп мені қоғандай шығарып салды мен оның ол әрекетін кешіргім келмеді қалай да болсын мен сені өзіме қаратып алам сен мендік болу керексің деп тағы да ернінен сүйіп алдым ол үндемей көлігіне мінді де кетіп қалды арада екі апта өткенде раушан ұл босанды шілдетай өткізді мен тағы да сол тойды желеулетіп олардың үйіне барып алдым раушан өз баласымен әбіржіп ғалымға қарауға шамасы келмеді ал мен сол сәтті жібергім келмеді раушанның орнын басып алғым келді араларына от салып екеуінің арасын суытпақшы болдым өзіме басқа телефон алып ғалымға ғашықтық хаттар жібере бастадым оны тағы да раушанға өзім көрсеттім раушан жылап сол күні ғалыммен қатты ұрсып қалды ғалым онда ештеңе жоқ екенін раушанға айтып жеткізе алмады екеуінің араздығы бірнеше күнге ұласты раушан ашуланшақ әрі қызғаншақ жоқ жерден ұрыс шығаратын әйелге айнала бастады ал ондай әйел қандай еркекке болмасын ұнамайтын ғалым да оның ол мінезінен әбден шаршай бастады уф раушан мен саған қашан қайтам менің ешкімім жоқ неге маған сенбейсің деп бесінші күні оған алғашқы рет дауыс көтерді дауыс көтерме маған сені сол қатының әден есіңнен шығарды онда ол қатыныңмен өмір сүрсейші деген раушан да оталып кетті маған сенім артпайтын болсаң екеумізге ары қарай бірге тұрудың керегі жоқ деген қалым қонақ бөлмеге кіріп кетті ал оны естіген раушан жылап заттарын жинап баласымен бірге үйден шығып кетті раушанды өтірік тоқтаған сып қоямын алайда арасында мен ғалымнан ондай әрекет күтпеп едім сен болсаң оған бір ол сыйлап бердің ғой деп қоямын оны естіген раушан соны айтам да оған жақсылық жақпайды екен сен де заттарыңды жина менмен бірге жүр өз күнін өзі көрсін дейді раушан иә раушан мен қалмаймын бұл жерде тек киімдерімді жуып қойғам ертең асықпай заттарымды жинап мен де кетем. сен жайғаса бер деп раушанды шығарып салдым да қонақ бөлмеде басын ұстап отырған ғалымды көріп қалдым дереу жаңадан алған кеудесі ашық көйлемді киіп алып оның бөлмесіне кіріп оның иығына массаж жасай бастадым сен кетпегенсің бе не деп сұрады ол жоқ нем бар раушан ақмақ па ол неге сенен күдіктенеді оның мұндай әдеті жоқ еді ғой деп дым білмеген адам ұсап, ары қарай массажын жасай бердім бір уақытта ол рахмет отырсаңшы мұнда деп алды меңзеді ал мен оған кофе дайындап алдына еңкейіп қоя бергенде, ол менің кеудемнен көзін алмай тұрды мен де оны байқап дәл алдына барып еңкейе кеттім ол көзін тайдырып үлгерді ал мен оның аяғына отырып алдым да оны өзім құшақтай бастадым бастапқыда ол да тартқыншақтай берді ғалым қойшы менен қашанға дейін қашқақтай бересің өзің де мені қалап тұрсың ғой оның үстіне әйел иісін сағынған боларсың неше дегенмен қырық күн бойы раушанды күтіп едің ол саған сен мартпай кетіп қалды ғой деп кеудесінен сипалай бастадым сол-ақ екен ол менің мойнымнан сүйіп бастады да жоқ самал бұлай болмайды сен раушанға бөтен емессің деп мені итермеледі саған не болды жан еркек емессің бе әлде қырық күн жай ғана желеу ме сенің белің жарамай қалды ма дегенімде ол мені бар күшімен өзіне тартып алып сүйе бастады ашық тұрған жейдемнің түймелерін ағытып омырауымды ашып қыса бастады менің тұла бойым балғып барады оның кіндігінен төмен қарай қолым тиіп кеткенде оның сайманының сақадай сай екенін білдім дереу оны төсекке қарай жатқызып үстіне отырып алдым ер адам емес пе бұл қылығымнан соң шыдай алмады мені өз асына ұрып шықты да лыпамды сыпырып алды менің алғашқы төсегім болатын жаным көзіме көрініп айқайлап жібердім ол мені жібергісі жоқ сол кезде одан мен қашқым келді алайда ол мені қапсыра құшақтап мені жіберер емес маған бар жылуын айтып мені аймалап омырауымнан сүйіп қысып жатты қанша ауырсынса да қалым үшін шыдадым алғашқы төсек қатынасым болса да оны сүйгендіктен бе бақытты болдым сол күні екеуміздің қарым қатынасымыз ұзаққа созылды мен өз пәктігімді өзімнің туған жездеме сыйладым және алғашқы рет әпкемнің ақ төсегін бұлғаттым. ғалым осал болмады мені таңға дейін әуреге салды жібергісі келмейді екеуміз солай арамызды ашып алдық мұның бәрі де менің жоспарым екенін ол тіпті сезбей де қалды әйел есін әбден санып қалыпты мені жібергісі жоқ қайта қайта аймалап сүйіп қояр емес әпкеме сатқындық жасап жатырмын деп ойланбады ертесіне түске қарай тағы да мені құшақтап сүйіп аймалай бастады мен онымен бір апта бойы көңілдес болдым сол бір апта ішінде раушан да оған хабарласпады маған хабарласқанда мен құрбымдамын деп айта салғам ол маған сенді ал мен оның ғалымының қасында ашынасына айналып үлгергенімді ғалымды жолата жоғалтып жатқанын түсінбеді себебі ғалым маған көбірек көңіл аудара бастады маған гүл сыйлық әкеле бастады жаспын сұлумын дегендей мені бұрыннан ұнатып жүргенін айтты менің ашық тәнімді көрген кезде шыдай алмай кетіп қалып жүргенін ондай кезде раушанға баратынын бірақ оны қаламайтынын оның кінін алғашқыдай болмай қалғанын ал маған әлі де қыздай болып тұрғанымды айтатын оның үстіне раушанға қатты ашулы екенін өзіне сенбегені үшін өзі келмесе оған өздігінен бармайтынын айтты осы бір апта менің арманым орындалған күндер болды егер де раушанның баласы ауырып қалмағанда ары қарай да қатынасымыз жалғаса берер ме еді ол ойламаған жерден үйге келіп қалды мені көріп таң қалды самал сен мұнда не істеп жүрсің кетпегенсің бе не дегенде сасқанымнан не дерімді білмей қалдым мен мен мен мен заттарымды алып кетуге келдім заттарыңды алып кетпедің бе құрбымның үйіндемін деп едің ғой иә сен кеткен соң ертесіне құрбым ауырып қалып мен асығыс түрде соның үйіне кетіп қалғам содан енді келіп киімдерімді алып кетпек болып деп жатып есіме ғалым мен раушанның бөлмесінде жаңа ғана мен төсекке түскенде шешіп қалдырып кеткен іш киімім түсті мен енді ғана жонып шығып келе жатқам ал раушан болса бөлмесіне кіріп кетті мен де артынан жүгіріп кірдім ғалым әлі де іш жатыр екен раушанды көрген ол да орыннан ұшып тұрды мен оған өзімнің іш киімімді меңзедім ол тығып үлгерді раушан артына маған қарап қалды а раушан сенің қандай киімдерің бар жуа салайын дегенім ғой дей салдым жоға рахмет жаным сен шыға тұршы деген ол ғалымға иә жатсың жайлы ғой тіпті бізді іздемегенде сияқтысың ғой деп кесе сөйледі ғалым да оның ол сөзін жақтыра қоймады саған не болды неге тағы бастадың деді ғалым мен екеуінің арасына түскім келмеді шығып кеттім алайда есік сыртында тыңдап тұрдым не не үшін жатсың не балаңды не мені ойламадың неге хабарласып жағдайымды сұрамадың ой қойшы жан сен санып кеттім келші маған деді ғалым оны естіген менің ызам шықты кеше ғана ой тіпті азанда ғана құшағында жатқанда маған да жаным деп тұрған еді енді келіп раушанды да жаным деп тұр сонда мұның жаным дейтін нақты бір адамы болмағаны ғой оның біздікіден басқа тағы да көңілдесі бар ма екен деп сонда ойланып қалдым ары қарай олардың сөзін естігім де келмеді шынында да кететін уақыт келгенін түсіндім ашуланып бар киімімді жинап үйден ешкімге айтпай шығып кеттім кешкісін ғалым хабарласып тұр самал жаным сен не маған айтпай кетіп қалғансың ба деп түк болмағандай сұрап тұр иә несі бар байқаймын сенің жаның жалғыз мен ғана емес екенмін ғой десем не болды деп тұр енді бағана раушанға да жаным деп тұрсың ғой енді ол менің әйелім ғой бірақ сен маған да жаным дедің ғой сенің орның бөлек орны бөлек болып жүрген қанша жаның бар тағы енді сен бастадың ба әпкең жетпей тұр еді маған деді де тұтқаны қойып қойды оның ол қылығынан соң оған күдігім арта түсті оны аңдай бастадым жұмысқа барып келіп жүрді раушан екеуі татуласқан сияқты оған үйіне гүл алып кіретін болды раушан да көңілі жүр арада бір апта өтті мен бір апта бойы оны бақылап жүрдім тіке барып тіке қайтып жүрді енді оны айнымай өз жұмысымды жасай берсем болар деп жұмысыма кірісіп кеттім келесі аптада кешкісін зергіп саябаққа бардым біраз жүріп қайтқым келді сол кезде өз көзіме өзім сенбедім ғалым мен бөтен бір қыз құшақтасып тұр төбемнен жай түскендей болды ғалымды сол сәтте жек көріп кеттім қасына барып ғалымды шапалақпен салып қалдым оңбаған ұятсыз әпкеме сатқынды жасап жүрсің ғой демек деп едім өзіме қарап оқталып мені ұра жаздады сен өзіңе қарап ал сен өзің әпкеңе сатқындық жасамадым деп ойламайсың ба деді мен ештеңе айта алмай қалдым қатты ұялып кеттім тек кетерде ғана сен әпкемді бағала ол алтын адам сен оның тырнағына да татымайсың сен оңбаған ұятсыз екенсің деп кетіп қалдым оған менің айтқан сөздерім өтпесе керек әлгі қызды ары қарай да құшақтап тұрды сол кезден бастап мен одан жирене бастадым оны көргім де келмейтін оған деген сезімімнің жалған екенін түсіндім өзім үйге барып әбден жыладым өз істеген істеріме өкіндім әпкеме деген сатқындығымды кешіре алмадым және әпкемнің алдына барып себепсіз соқылдап көз жасымды көз қылдым әпкемнен тек кешір мені дей бердім әпкем болса жаным саған не болды айтсаңшы неге менен кешірім сұрайсың әлде бір жерің ауырып тұр ма деп ас түсіме түсіп әлек жай ештеңе де емес тек сізге лайықты сіңілі бола алмағаным үшін сіздің үмітіңізді ақтай алмағаным үшін деп жылай бердім әпкем болса менің басымнан сипап ақмағым ау солай да болады екен ғой мен болсам саған бір нәрсе болып қалма деп қорқсам жарайды енді жыламашы деп қояды ал мен бар мәселе ода емес екенін өзім іштей білем. және де оған оны бар шындықты айтуға батылым жетпеді айтқым да келеді бірақ дәтім бармады айтқанда да қалай ғана айтамын әпке мен сенің күйеуіңмен көңілдес болдым төсектес болдым дейін бе әлде сендерді араздастырған мен едім дейін бе жоқ әлде күйеуің арсыз екен бір қызбен құшақтасып тұр дейін бе жоқ егер менің арым таза болса дәл сол заматта бәрін айтып берер едім ғой алайда мен сорлының арым таза емес қой мен деген бұлшыққа білшесінен батқан нағыз арсыздың арсызымын ғой өз жездеме ғашық болғаным аздай онымен бір апта бойы күні түні төсектес болдым және әпкеммен араздастырып қойдым әпкем байғыз. сол кезде жоқ адамнан себепсіз қызғанып үйінен кетіп қалды ғой ол қайдан білсін менің яғни туған сіңлісінің сатқын екен. нағыз арсыздың дәл қасында жүрген ол тіпті сезбеді де күдіктенбеді де ой. ал мен сол сәттердің бәрін ойласам ішім удай ашиды өзімді жек көріп кетемін қалай ғана бір анадан туа тұра өз бауырыма опасыздық жасадым деген ой басыма келгенде өзіме қол жұмсап өле салсам деп едім бірақ құдай жаныңды алмаса болмас екен өзіме қол жұмсаймын деп құрсағымдағы баламнан айырыла жаздадым иә мен ақмақ қалымнан аяғым ауыр болып қалған екен бір апта бойы төсекке түскенде қашықтықтан көзіме шел басып сақтануды да білмеппін ғой жүкті екенімді естігенде енді не болар екен деп басым қатты баланың әкесі кім деп айтсам елге қарабет болатынын білемін соңғы кезде анам да түсіме кіріп теріс қарап кетіп қалатын шығарды ал мен жер қойнауында жатса да анам менің бұл қылығымды көтере алмай жүргенін жаны жай таппай жатқанын түсіндім әкем мен анамның бастарына барып жылап кешірім сұрап келдім папа мама кешіріңіздерші мені мен сіздердің үміттеріңізді ақтай алмадым мен жер басып жүруге лайық емеспін деп жылап жылап ол жерде де талып қалыппын сол кезде біреу бетіме су шашқанынан ояндым оянсам қасымда бір жігіт отыр қарындас сізде бәрі дұрыс па деп сұрады мен басымды көтеріп орнымнан тұрып үстімді қағып кеткелі жатқанымда ол менің қолымнан ұстап алып қарындас сізді жеткізіп салайын аяғыңыз ауыр сияқты ғой дейді мен оған бетіне таңырқап қарап сіз менің аяғым ауыр екенін қайдан білесіз өзіңіз жынсыз ба перісіз бе мұнда не істеп жүрсіз дедім ол күліп ой қарындас сізде де қайдағыны айтады екенсіз көріп тұрғаныңыздай адаммын жаңа есіңізден талып жатқанда ішіңізді ұстап балам деп сандырақтап жатқансыз содан аяғыңыз ауыр деп ойладым дейді а иә аяғым ауыр сіздің басқа жұмыстарыңыз болмаса қайтайық онда басқа қандай жұмыс болсын анамның басына құран оқуға келген едім а қабыл болсын аумин мұнда жүріңіз деген ол өзінің көлігін меңзеді әжептәуір ақ қымбат көлік мінген келбетті жігіт екен түріне қарасам үйленбеген сияқты жолай екеуміз танысып сөйлесіп бардық есімі алмат менен екі жас кішкентай екен маған қайта қайта қарайлай береді жағдайымды жеткенше сұрап барды менен жасымды сұрауға ұялса керек себебі менің күйеуім бар екен деп ойлады мен өзім оған күйеуім жоқ екенін айттым ол маған таңырқай қарады иә менің басым бос тұрмыс құрмағанмын қалай жүкті болды деп ойлап тұрған боларсың оны да айтайын мен оңбай қателестім бұл бала сол қателігімнен пайда болды қателеспейтін пенде жоқ баланың әкесі біледі ме оның сіздің аяғыңыз ауыр болғанына көзқарасы қалай оның отбасы бар білсе де мені қабылдамайды ауыр жағдай алла сізге сабыр берсін рахмет сізге бір нәрсе айтайын ба ренжіп қалмас па екенсіз айт сіз сондай сұлу жансыз. сұлулығыңызда шек жоқ бір көргеннен жігіттерді өзіңізге баурап алатын қасиетіңіз бар сияқты деді мен күліп жібердім осы ма айтайын дегенің біле білсең сен менен екі жас кішкентайсың бола берсін бірақ сұлу екеніңіз өтірік емес мені де өзіңізге барап алдыңыз қарай бергім келеді осылай екеуміздің сөзіміз жарасып алматыға қалай өз өмірімді бергенімді байқамай қалдым алмат мені үйіне дейін жеткізіп салды кешкісін сыртқа шықсам алмат келіп тұр үйге қояр да қоймай кешкі серуенге алып шықты ол өзінің үйленуге қыз іздеп жүрген қарт әкесі көзі тірісінде немере сүйгісі келетінін айтты және маған гүл ала келіпті екеуміз кездесе бастадық бірте келе оған бауыр басып қалдым өзімнен кішкентай екеніне қарамай оны ұнатып қалыппын осылай ол маған құрсамдағы балам екі апталық кезінде үйленуге ұсыныс жасады мен келісім бердім себебі құрсағым шыққан сайын елдің сөзіне қаларым анық еді алмат екеуміз оның әкесімен танысуға бардық бір қайынбикем және бір қайнағам мен абысыным бар екен абысыным қақпастың қақпасы сияқты менің екі жас үлкендігімді сынап өліп барады не керек екеуміз үйленетін болдық көп ұзамай тойымыз өтті алмат бала туралы маған кімнен деп ештеңе сұрамады мен де айта алмадым қалай айтайын өз жездемнен ғой ғалыммен де араласып тұратын раушан соңғы кезде мұңайып жүр саған не болды ғалымның біреуі бар сияқты оны қайдан білдің үйге кеш келеді одан бөлек маған мән бермейді раушан сен өзіңе мән берсеңші шетінен баланы туа бермей демал өзіңе қара өзіңмен айналыс деп оған кеңесімді айтып кеттім себебі бұрынғы ғалымның сөзі есіме түсіп кетті оған жаттығу жасап өзін күтуін айтқан болатын. және де алмат та маған солай жасар ма екен деген ой келеді алайда алмат бір баланы босансам да сол баяғы көзқараспен жүрді бала өзінен болмаса да өлердей жақсы көріп еркелетіп жүрді өзі бала жан айтпақшы абысыным менің жүктілігімді санап біраз шу да шығарған болатын алмат болса екеуміздің бұрыннан төсекке түскенімізді айтып құтылғанбыз сонда да тіміскеленіп мына бала бізге ұқсамайды ғой кімге тартқан еді деп қоймайды атам да ішінде күдік қалып қойса керек баламды немерем деп бауырына баспады алматыға айтсам жаным бастысы екеуміз біргеміз мен қабылдасам болды ғой деп қоятын күйеуімнің мінезі жұмсақ екеніне қуандым раушанға әлі де бетіне тіке қарауға ұялдым ал кейде өзімді бас қоямын себебі мен болмасам да басқасымен жүріп әпкемнің жанын жаралайтын еді ғалым қызымар жүргіш болып шықты раушан екеуі талай рет ұрсып қайта талқыласып жүрді ұрыстың себебі сол баяғы ғалымның жүргіштігі ал мен болсам ғалымның баласын босанып алған алматтың тегін бердім алмат та ғалым да раушан да менің тұңғышымның ғалымнан екенін білмейді қазір алмат екеуміздің үйленгенімізге үшінші жыл менің алматтан тұңғыш балама аяғым ауыр кейде қатты қорқамын алмат өз баласы дүниеге келген соң менің тұңғышымды баласындай көремей қояр деп алайда бәрі басқаша болды екіншімді дүниеге әкелген соң ғалым екеуміздің баламызға да көңіл бөліп жүрді ал оның әкесі кім деп бір күні болмаса бір күні сұраса не айтамын деген ой мазалайды раушанның алдындағы сатқындығым әрдайым есімнен кетпейді қалай кетсін себебі оның күйеуінен аумай қалған ұлым көз алдымда жүр алдырып тастауға қолым бармады себебі оның ешқандай кінәсі жоқ мен сияқты бейбақты кімде де болса жек көрері анық ғалымнан туған баламды көрген сайын өткенім есіме түсіп тәубеме келем. мен сияқты ешкім қателік жібермесе екен деймін менің өмірім басқаларға да сабақ болар Соны, келесі жаңа туындымды жіберіп алмас үшін арнама тіркеле кетіңіз